ਨਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜੋ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਬੱਲੇ ਆ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਜੱਗ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜੋ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਬੱਲੇ ਆ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਜੱਗ ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਸੱਚ ਆਖੀਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਸੱਚ ਆਖੀਆਂ ਪਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਕਦੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਈ ਤੇਲ ਕਦੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਤੇ ਨਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜੋ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਬੱਲੇ ਆ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਜੱਗ ਬੱਲਿਆ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਜੱਗ ਤੇ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ दारू ਵੱਧ ਕਦੇ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ दारू ਕਦੇ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਟੈਂਪੂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਖੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਜੇ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜੋ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਬੱਲੇ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਜੱਗ ਤੇ ਨਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜੋ ਯਾਰ ਛੱਡ ਹੱਸਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜੱਗ ਤੇ ਯਾਰ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਪੱਗ ਵੱਟ ਮੇਰਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਹੋਇਆ ਦੋਗਲਾ ਜੋ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਯਾਰ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਪੱਗ ਵੱਟ ਮੇਰਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਹੋਇਆ ਦੋਗਲਾ ਜੋ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਕੁੱਤਾ ਵਾਂਗੂ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਐ ਕੁੱਤਾ ਵਾਂਗੂ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਐ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਾਗ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪੱਗ ਤੇ ਨਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜੋ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਬੱਲੇ ਆ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਜੱਗ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਜੱਗ ਤੇ ਉਹ ਜਾਤ ਦੇਖ ਕਦੇ ਯਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੇਮ ਕਦੇ ਯਾਰਾ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਤ ਦੇਖ ਕਦੇ ਯਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੇਮ ਯਾਰਾ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਬਟਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੱਲਿਆ ਬਟਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੱਲਿਆ ਓਬੀਐਸ ਦੇ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜੋ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਬੱਲਿਆ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਜੱਗ ਤੇ ਨਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜੋ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਬੱਲਿਆ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਜੱਗ ਤੇ